Hienosti meni tuolla marssiessa viisit. Lauletaan muutama niistä. Setä Sipilä. On meillä hauska setä, tuo setä soini. Kun hän ottaa vastuuta, on näky ikävä. Kas näin kääntyy takki ja takki kääntyy näin. Kas näin kääntyy takki ja takki kääntyy näin. Uudelleen. On meillä hauska setä, tuo setä soini. Kun hän ottaa vastuuta, on näky ikävä. Kas näin kääntyy takki ja takki kääntyy näin. Kas näin kääntyy takki ja takki kääntyy näin. On meillä hauska setä, tuo setä Sipilä. Kun leikkauskohteet valitsi, sai lapset kärsiä. Kas näin leikkaa Sipilä ja lapset kärsii näin. Kas näin kärsii lapset, se tulee kalliiksi. On meillä hauska setä, tuo setä Sipilä. Kun leikkauskohteet valitsi, sai lapset kärsiä. Kas näin leikkaa Sipilä ja lapset kärsi näin. Kas näin kärsii lapset, se tulee kalliiksi. Ja ei sitä kolmatta S saa jättää ilman säkeistöitä. Keksittiin, Kirsi keksi semmoseen, se menee näin. On meillä hauska setä, tuo setä Aleksi. Kun hän halus säästää, niin tempun tän keksi. Kas näin kasvaa ryhmät ja ryhmät kasvaa näin. Ja näin kasvaa stressi ja stressi kasvaa näin. Lopuksi vielä, jos sun lysti on... Onko teille sanoja? Muistetaan ulkoa jo varmaan, tuli tuossa hienosti matkalla. Moi! Jos sun lysti on, niin leikit kanssa mun. Jos sun lysti on, niin leikit kanssa mun. Voi etkö tiedä lapsonen, ei kaikkeen ehdi aikuinen, vai omistan mä suuren sydämen. Jos sun lysti on, niin ota syliin sun. Jos sun lysti on, niin ota syliin sun. Oon herrat tehneet päätöksen, ei lohtua tuo huominen, vaan kaksi kättä olen ihminen. Sippi on, on, sippi, sippi on. Sippi on, on, sippi, sippi on. Sippi on, on, sippi, sippi on, on. Sippi, sippi on, on, sippi, sippi on. Vielä kerran. Sippi on, on, sippi, sippi on. Sippi on, on, sippi, sippi on. Sippi on, on, sippi, sippi on, on. Sippi, sippi on, on. Sippi, sippi on kaksi kättä! Kiitoksia, kiitoksia. Tässä kohtaa haluaisin ensiksi kiittää ihan kaikkia niitä tahoja, jotka mahdollisti tämän. Ja me ollaan lähetetty viesti ihan oikeasti. Meitä oli 10 000 tällä torilla ja marssilla. Meitä oli seitsemän kaupungissa. Turussakin oli yli tuhat. Me ollaan kansa. Katsotaan, kuunnellaanko meitä. Kiitoksia ja otetaan loppuun vielä meidän loppulaulu. Veera-Maria, ole hyvä.